Saluton al cio e ni bodia via dio. Hodia mi vos presenti al vi on ki on mi faris dum la pasinta i pluda Mi monato che mi vere ne estes activa a uh, en YouTube o uh, en la Esperanto komo numo generale kaj tio plu kaj tio simple fontas de tio ke mi havas multe da laboro kai ankaŭ mi studas universitate sed nun mi volus montri al vi la fructoin de mi studado. Do dum la pasinti iaro, esense mi studis kiel programi, kai mi studis a uh, co plus plus, kai anca mi studis a uh, co a uh, crad vorto minus c is just an vorto per tui du linguis sed angle as sense as the c++ k c sharp a uh, kai anka mi ledenis kiel uzi la unreal uh, program motoro por tri dimensia video uh, kai nun sense mi povs fari mi en propera in video in kai mi povs desegni tridimensiae uh, tri en la computilo do mi povs fari preske cion kiu esas necesa por fari mi en propera in video in kai espereble es estonte mi povas fari bonajn esperanto ludojn sed nun mi volas montri al vi la fruktojn de mia laboro do rigardu al la ekrano ĉi tie kiel vi povas vidi mi kreis videoludon kie vi estas en tombejo uh, tie estas preĝejo estas kelkaj tombŝtonoj tie au um, char minestias a uh, tio casa vi estas homo vi status ci ke vi havas computilon kaj nun mi simple volas montri la video ludon al vi es tre simple video ludo uh, kai anka mi de segnis gin por ke vi povu uzi gin kun la Oculus Go ki esta sa ah, virtuala um minestia skill di gin gi esence esta skill ocul Vitroi kai vi surmetu ilin kai tiam vi povs vidi la video ludo on per via Oculus kai esta s multiple bona chiu kaze vi esta chitiu homo vi esta sen la tombeo esta s computilo ti monta de skill de pointo kai vi verchaine ne povs legiti on charesta tromal granda se tiu uh, textas la fundamento de Esperanto kaj diris jetu la fundamento ĉi tie por komenci kaj kiam mi fados tion uh, ekvenas uh, fantomoj kaj esence mi devas jeti la fundamento de Esperanto al la fantomoj kaj mortigi ilin kaj iom post iom ili pli kaj pli rapidiĝas ĝis uh, tiam kiam la fantomoj mortigas min do Uh, mi supposes che mi devas cesigi la paroladon che simple montedu al uh, la ludon al vi do fantomo gi venas al mi uh, eble se vi auscutas gi diras la fantomo diras ne crocodilo ne crocodilo do mi jetu la fundamenton uh, ne estas bona speci a uh, a uh, speciala efiko e kai tio plu a uh, mi ancora ne programis tion verŝajne mi ne programos tion char mi a uh, vere simple volas fari ĉi tiun videoludon por testi ĉiun aspekton de tio a uh, kion mi lernis dum la pasinta monatoi um do mi fadis pluda in curso in uh, universitate mi mi studis programado on kai anka mi studis tri dimensia a uh, uh, uh, tri dimensia art faradon uh, mi ne estas iom complexo nun ludi parolante kun vi do mi pafu tiun kai nun mi simple lasas al gimon oh. tegimin kiel vi povis aldi oh. Ah. gi causas al mi kai bum oh, mi mortas, kai tia montras ki da poentoi a uh, mi gainis dum la macho do tio esos tio mi simple volos monti al vi mi an video ludo ne estas pli estas a simple video ludo sed necesis cesis pluda por se mai noi farigin kai se vi shatis chi tiun video ludon shatu gin diskonigu gin abonu mi an kanalon kai se vi ne abonos mi trovos vin kai la fantomo de zamenhofo atakos vin kai uh, flustras en via in orello in ne crocodilo. Kai se vi volas ke mi al shutu chitu un video ludon al internet to kiam gi estas preta simple diru en la komentaro sube Do, gis iru katzen kai manju mute da glutenmo gluteno glu, glutemo glutemo gluteno gluteno manju mute da gluteno